Добро пожаловать в желтую секцию. Протестируйте лазерное оружие и поле подавления. Thank you.

Thank you.

Mm-hmm. поступило предложение от руководства. У вас 15 секунд на принятие решения. Спасибо за сотрудничество.